Wes Mas, ngono kabeh iki. Kabeh sak kandang kono kabeh. musuh kae iki oke lho. Ora gagas. Wong dijang murah kok. Ya rong truk enek e. sing sabar lho Mas, ayo rebo ndang Allah. Akan mundak terus kok. Oh. Oh. oh. Yes. Yes. Oh, wani. Eh. Eh, Hei. ambiar, ambiar. Yes. Oh, wes, wes. Wes iki, wes. Wes. Wes. Ora peduli kok.